Mira, aquest parc és un exemple d'un de, dels mecanismes no? de, de fer participar la gent en el, en el que és el procés econòmic. No? Aquí amb els, els treballadors que hem tingut eh, provenien de plans d'ocupació. Ha sigut una manera diferent. Ja havia fet altres actuacions en plans d'ocupació i amb centres ocupacionals, però bueno, aquí ha sigut especial, perquè clar, eren, eren plans d'ocupacions dels veïns d'aquí. Això ha sigut molt, per mi ha sigut molt, molt divertit i ha sigut molt interessant. Doncs hem encetat aquesta experiència nova de treballar per plans d'ocupació, ha sigut un repte, però ha estat molt interessant eh, i, i molt gratificant i amb un resultat que jo crec que quan vam començar no teníem clar que, que fos tan bo. Aquí és un exemple no? de, de desenvolupament cooperatiu, no? de, Eh, no sempre les empreses individuals, no? pues, des de l'Ajuntament, és des d'on es pot fer no? això de coordinar eh, diferents àmbits eh, econòmics i socials que des de, des de l'empresa privada doncs, és molt més complicat i aquí s'ha pues, portat a terme amb èxit. I em sembla que és molt positiu perquè l'Ajuntament ha estat molt actiu, és a dir, ha reaccionat molt a, a l'entorn que ens ha tocat viure aquests anys i, i bueno, bé, insòlid però molt bé.